ta bosque emata ho tauros he bus kai ho moskos tri homesi amphias ho krios ho ectomias he ois to probaton meta tu arniu erion ferusi ho tragos meta tes aigos kai tu erifu pocus echusi cae erungus. Hoi choiroi, meta ton titseuson huon, haitas echusin, a kerata, certa. Diceloi de eisin, hos cae eceina, kakeina